Érase un joven blanco de piel, rosado de mejillas, cabellos de miel. Érase un oso que al joven portaba, era grande y peludo y además apestaba. El bosque era oscuro, hostil, mariposa. Disculpad niños, no sabía arrimar otra cosa. El joven Trevor y Unai el oso formaban un equipo jocoso. Cruzaban el bosque, cabalgaban sin miedo, nada temían del frondoso robledo. Escalaban montañas, viajaban contentos, mas a Trevor no le quedaba mucho tiempo pues cada día de dulces llenaba la panza, cada día aumentaba la pitanza. Oso oh, y joven se querían, jamás nadie lo negó, desdichado el día en que Trevor explotó.